女装しろだとそれは俺に言ってるのかそそうよね無理強いはしないわ個人的には雪村君が好きでいたいなって思うから Tengo m 俺が女装したとて魅力度が激減するだけだろうがな。Oh, c l a ウエストが上がって らしいシルエットになりますよ明るい肌白くて綺麗で羨ましいうん見てくださいすっごく可愛くしてあげますからね12 segundos después ほら素敵ですえ、エルマーサ私、雪村くんが女の子でも全然いけるわ What? ああ可愛くね可愛くなんか 助可愛く要は u ルチェ pretty my a 彼女への愛に生きる俺が言うんだから間違いねあからいなんだ私だって可愛くなれるんだマークスターで地獄のような悪夢から覚めた気分だ